Chabert, printemps 96. Devancé par le silence résiduel de ton regard absent, le cœur entre deux l'âme, elle cachait ses vertus comme esquisse imprenable, ricochée sous son propre rôle. À l'heure où les derniers bistrots agonisent, ceux-là même qui t'ont entendu partir, les saisons pourries, les souvenirs absents. La fin du film n'est plus si loin, et les images brûlent la vérité des derniers vivants. Je ne reconnais plus tes grands yeux noirs. кажи ти тоа. Кој сака стикер нека дојде тука, а набрзо ќе има и чај.